Heu estat a Europa? alguna vegada? No, tu no, tu allò, si visites una mica, vine per aquí algun dia, home. Eh? a l'Europa, sí o no? Sí o no? Ai, bueno, bueno. Mira, Europa, en la seva... Avui, mira, aquí venia a una biblioteca sempre va bé, <laughs> perquè m'han donat un mapa aquí. Veieu? Europa, en la seva forma més natural, és aquesta. Oi que sí? És aquesta. Eh, uh, així és com la veiem, inclús com la veiem en els bitllets que teniu d'euros i tal. Però és, sabeu que estem visquent un canvi eh, psíquic, físic, eh, sociològic, econòmic, està canviant tot, i és convenient començar a mirar Europa d'altres maneres, per exemple, així. Mm? O així. O així. O així. Mireu, i un dia jo me la mirava així. I què vaig veure? No sé si està prou il·luminat, això. Veieu? Costa perquè està, tenia que portar un model més gran, però és que no hem trobat més gran aquí. Veieu? Què veieu? No veieu res? Costa una mica, eh? Costa una mica. No veieu aquí un, un, una espècie de, de persona? Aquí amb un cap? Veieu? Sí. sí? Mireu, un braç seria Itàlia, l'altra braç seria Inglaterra, eh? està separat perquè són així els anglesos, que sempre se separen. Eh? eh seria una dona o un home? Una dona, perquè le teuton, Eh? Le dedans c'est la France. Eh? Le dedans c'est la France. Eh? eh? Aquí estaria, aquí estaria el, el, el Bundesventre, el que s'ho fot tot, no? el Bundesventre. I aquí, fixeu-vos bé amb això, aquí tenim la, la península aquesta escandinava, heu sentit parlar de la deriva dels continents, no? que allò està en moviment. Fixeu-vos bé que encaixa la deriva de la, de la península escandinava, que bé encaixa, plap, amb Dinamarca. Eh? Per tant, podia estar tot això juntet aquí. I en aquesta banda d'aquí, si us fixeu, podíem encaixar perfectament eh, Turquia dins el Mar Negre. Plò! Eh? Llavors tindríem aquí una cosa arrodonida. I llavors l'única cosa dissonant que queda, com no, és Grècia. Eh? Grècia. Eh? I, I mireu, jo amb un model més gran us ho faria, però ara no, no d'allò. Eh, jo el sempre que vaig veure amb això, mireu, amb aquesta postura, que està així, no? tot així. Mm? Hm? El cap, la part, la, la, la part més cerebral és la península ibèrica, no? Eh, eh, eh, eh claríssim, no? Eh, eh, Galícia seria, seria el morrito, no? Tot així, un morrito, eh? Catalunya és aquella part de... Passa! és aquí Catalunya, no? El País Basc, aquí, no? Vale. Eh? Hi ha el Bundesventre, eh, llavors tenim aquest braç, un braç Itàlia, i aquí baix com una mena de faldilles, amb aquesta dissonància de, de Grècia. I què vaig veure jo? directament, jo vaig veure una ballarina sevillana, tu. Saps allò que fan la sevillana? Que fan taca sí, que allò fan el catrafo? Eh? Igual, tu. Bueno, no és que fos així una ballarina sevillana, ni molt menys ni tampoc era una ballarina professional, però era una dona que deixava que les coses li sortissin del seu interior. No era com, la gent no era com ara, que eh, he fet un cursillo i m'han dit que deixi així, o la mama diu, o el capellà diu, o l'altre diu... No, no, la gent deixava que les coses li sortissin de dins, no? I un dia estava a Europa tan tranquil·lament així, quan de sobte va fer així. I li van dir, què t'ha passat? Diu, ai, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Diu, pots anar a fer? Diu, no, no, no, no, no, no, no, no. Però li va tornar a sortir, no?, d'una altra manera, una cosa que no estava... Veieu que no està codificat, això, no? Li començava a sortir i quan la veien així deia, mira, ja li surt el pronto, <laughs> saps? Ja li surt el pronto. Eh? I un dia, un dia va arribar un, un individu que devia ser un músic de l'època, amb uns bongos, amb uns timbals, i va dir, mira, Europa, tu el que acabes de fer és això, mira, taco cucun, taca, taca, taca, taca, prova, a veure, toca, toca, taca, cucun, que bo, taca, taca, taca, taca, Ràpidament va arribar un individu que dansar, va tensar unes cordes amb una caixa de resonància i rangui, tongui, raqui, tequi, tongui, rangui, tongui, i taca, taca, i rangui, rongui, taca, taca, taca i sempre us heu, us heu <laughs> vist que sempre que passa això hi ha algú que s'acosta amb una ampolla de vi? Xxt, ei, que no caigui, tu! <laughs> Vinga, vinito todo el mundo, que no caiga! I pues, del vinet ve la, les olives i el formatge i el pernilet. I es van començar a organitzar unes festes entorn d'aquesta Europa que deixava que les coses li sortissin de dins. Eh, I sempre que hi ha aquest tipus de festes us heu fixat que hi ha algú que s'ho mira? No, no, jo no, jo no, no, feu, feu, feu. No, no, jo no, no. Feu, feu, que ho feu molt bé, que ho feu molt bé, feu, feu, feu, feu. Però entre els que ho miren hi ha els que ho veuen, que és un verb diferent eh? mirar i veure és diferent. I entre els que ho veuen hi havia que són, eren capaços de descriure en paraules verbals, o paraules escrites, o amb dibuixos, o amb pintures, o amb escultures, o amb ceràmiques. I es va començar a organitzar allà un mestissatge cultural entre cuiners, <laughs> vinaters, eh, músics, eh, pintors, bueno, tot allà dintre, enmig d'aquesta Europa, entorn d'aquesta Europa que deixava que les coses li sortissin de dins. I des de l'Olimp, i hi havia algú que s'ho mirava. Qui? Zeus, <laughs> el lligon, el de sempre. Eh? I va dir, aquesta me la lligo, aquesta me la lligo. I què feia Zeus per lligar-se a les seves nòvies? Bueno, la pregunta podia ser, què feu vosaltres per lligar? Digueu, digueu. No, no cal, no cal, no m'ho digueu, no, no m'ho digueu. Més algú ben parella, no, no, no, no m'ho digueu, no. No, mireu, jo us ho explico. Què fem per lligar, eh? ja que estem parlant de seduccions? Eh, el que fem per lligar és... Per lligar, eh? Que t'enamoris és un altre tema, jo aquí ja no m'hi fico, eh? Per, per lligar, allò per lligar, què fem? Ens adaptem al gust de l'altra persona. De què va? Ah, però jo també, una estona. Mira, què passa? <laughs> és igual. De sobte trobes una noia que li encanta ballar i tu odies ballar, saps? Però aquella nit surts a ballar, ho fas fatal, però és igual. I balles, balles, inclús l'agafes allà, l'agafes un agarrau i la tia diu, mira, un tio que s'atreveix, no està malament això. Eh? I balles, balles, balles, balles, balles, i lligues, sues, eh? sues, eh? Però lligues, eh? O també pot ser que la noia et digui, o la persona que t'agrada et digui, m'encanta la poesia anglesa del segle XVI tu no... En anglès dius, sí, wow. <laughs> Hòstia, però tu salta ràpid, no tallis, no tallis. A mi em fascina la poesia anglesa del segle XVI. De veritat, tia, de veritat, sí, sí. Quina casualitat, eh? Quin bon rotllo, sí, sí. Sí, mira, eh? tens poesia anglesa del segle XVI a casa teva? Ah, anem a casa teva a llegir poesia anglesa del segle XVI, saps? I arribes a casa d'ella i li dius, llegeix, llegeix, i agafa el llibre de poesia anglesa del segle XVI i es posa a llegir. The ties and spend it out. The peoples and the shadows got new flowers, eh? Fern glirt, and subtles in the pub and note. The fowls end and shan and glow and purple and the road. I tu no sentia ni papa. Tu salta, tia, que dolç, que dolç, que guapo, que guapo. Llegeix més, llegeix-m'ho aquí, llegeix-m'ho aquí. I lligues i lligues, i a vegades està prens una cosa nova, que no està malament, no? Eh? Doncs què va fer Zeus per lligar-se en aquest cas a Europa? va aprofitar que el pare d'Europa tenia bous i vaques. I ell es va transformar en un toro. Preciós, blanc. Coneixeu la mirada de les vaques? Heu mirat alguna, va alguna vegada una vaca de fit a fit? L'heu mirat? No? Sí o no? Sí. Bueno, sí, sí, vale, perfecte. Doncs el mateix però en picardia. Mm? I es va posar enmig dels bous i d'allà. I mira, si et poses allà enmig, doncs mira, tranquil, no? Vas menjant, veus que s'aixequen, veus que s'ageuen, vam cap aquí, vam cap allà, veuen, i sembla que no fotin res. Però si analiseu el comportament d'un ramat de vaques durant uns quants dies, veureu que tenen certs costums i segons les èpoques més calentes o més fredes ocupen llocs, llocs diversos i tenen una certa tendència, que per cert s'ha accentuat molt en els últims anys, que s'acosten a la casa que els acull. I aquí sabeu per què és? Perquè els hi tiren sal. Els pagesos tiren sal a les vaques i els hi encanta la sal, saps? I està molt bé, menges més sal, beuen més i llavors em més llet. <laughs> Jo he vist pagesos allà amb la sal fent com diré, pixa boca. <laughs> Jo els he vist així, això, això. Bueno, doncs, quan el Zeus va veure que el ramat ja era prou a prop de la Casa d'Europa, va deixar la seva actitud de bou tranquil, brrr, va recuperar la seva actitud de bou orgullós i tra, tra, tra, tra, tra, tra, es va dirigir directe allà on estava Europa de juerga amb els seus amics. Que no, no, farta, de na, que va fartar, que no, no, farta, de na, que va... I algú va dir, para, para, para, què passa? Que ve un toro, tio, que ve un toro. No passa res, home, no passa res un toro. Que, que, tio, que és un toro, tio, que és un toro. Que no passa res, que un toro no és un parà paranoic, home. Home, si l'emprenyes sí que et fotrà mal, però si no, no, home, segur? Sí, home, sí, els toros només s'emprenyen quan els tanquen un temps i llavors els deixen anar a la plaça i abans prèviament els hi claven la divisa i llavors surten a la plaça amb el que s'anomena amb tauromàquia l'efecte de guerra. Però aquí no, home, aquí... Acabes eh, com no, segur? I sí, sí, el toro es va anar acostant i aquells joves van començar a fer confiança amb el toro i van començar a jugar amb el toro com les criatures a vegades juguen amb els vents. No sé si ho heu vist, que van així al camp, agafen herba i li diuen té, menja, menja, menja, com si la bèstia no pogués menjar sola. No? <laughs> Però bueno, dona poder això, donar a menjar als animals. Eh? I ell va menjar de la mà d'ell, saps? I la que estava més llançada era Europa. Uau! Uau, quin toro! Oh, oh, sí. Uau, com està el toro, eh? Uh, ui, va carregadet el toro, eh? <laughs> Oh, uau, uau, uau. Ui, vaig a fer una cosa, però no, no, no molesteu, eh? No, no molesteu, eh? Què faràs? No, no, mireu. I es va posar així. <laughs> Eh? I quan el toro va notar les mamalletes d'Europa ben posades en el seu flanc, va seure. Am! el torres s'ha segut. oh, oh, oh, oh, vaig a pujar. No siguis boja, vas a pujar? Què passa? No molestis. No, no puja, sí que pujaré. Dóna'm la, vine, dóna'm la mà, Dóna, això, dóna'm la mà. Va, puja, ah, ah, ah, ah, mira. <laughs> Ei, toro. <laughs> I quan el toro va notar les natges d'Europa, el culet d'Europa ben col·locadet sobre el seu cos, es va aixecar i tra, tra, tra, tra, va començar a caminar i es va agafar com va poder i la gent va començar a dir salta, salta, que se l'emporta! I altres deien no, no, no, saltis, que et faràs mal! Salta, no salt, salta, no salti, salta! Salta, boja, salta! No salti, salta! L'opinió pública, no? Ja ho sabeu com és l'opinió pública, no? Salta, no salta! I ella de sobte va notar una passió. Sabeu què és una passió? Una passió és una cosa que notes el primer dia. Eh? Eh? que pot ser, pot ser per una persona o per la xocolata <laughs> o per el que sigui. Però és aquell que a partir d'aquell moment tu saps que allò t'agradarà molt, saps? Aquell dia notes la passió, després ja és una repetició d'una altra història, però que la passió. I ella va dir, aquest toro és algú, mai havia notat aquest, amb aquest frec, aquesta sensació, aquest toro té un destí per mi, va anar agafant-se, arrapant-se, arrapant-se, arrapant-se, arrapant-se fins que es va agafar a una banya del toro, es va agafar l'altra i quan el toro va notar les manetes d'Europa, ben col·locadetes a les seves banyes, va fer una frenada. I ella va, ella va dir, no, toro, tu no em llences al terra. Vinga, toro, vinga, som-hi, tomo, porta'm aquest destí, porta'm amb tu, vinga, va, som-hi, anem, anem. Do, catró, catró, catró, catró, catró, catró, catró, catró, catró, catró, catró. I ara m'agradaria que aquesta pel·li que us estic explicant, la càmera la posessi dalt d'un helicòpter. Eh? Poseu la càmera dalt d'un helicòpter, eh? que veieu allà baix? Veieu un camí polsegós, no? sense cap definició, i li dieu al vostre pilot, calm down, calm down, eh? baixa, baixa, baixa. L'helicòpter baixa fins que la vostra càmera agafa perfectament l'imatge d'una dona cavalcant un toro i aixecant una polseguera al darrere total. Eh, però, però, però, però... I van seguir, van seguir, va seguir, va seguir, va seguir, fins a xof, al Mediterrà. I ara poseu la càmera on vulgueu ja, eh? que cadascú realitza la pel·li com li doni la gana. Però què veieu? Ja no veieu un toro que corre, veieu un toro que neda. Xuà, xuà xolà, xolà. I al damunt d'aquest toro hi ha una dona bruta, bruta de pols, saps? Que agafa l'aigua i xolà, xolà, es refresca, es neteja tot el cos, els, els cabells, els fa girar així, ah, xolà. I quan està neta i fresca, passa la cama a l'altra banda i segueix així el viatge de costat que és l'imatge típica que trobareu si foteu a internet i poseu el rapte d'Europa eh? que per cert estan les monedes de dos euros que venen de Grècia. Eh? Si teniu... Ara mireu les monedes i no si surten d'allò. És aquesta la imatge. El rapte d'Europa. Algú ha vist un rapte aquí? Eh que no? Mireu, a la mitologia hi han raptes, però posar-los en quarantena quasi bé tots. Normalment el rapte és la versió del pare de la noia. Eh? La meva filla amb aquest! No pot ser! L'hauran raptat! Bueno, i eh, van continuar el viatge, van continuar el viatge, fins que van arribar a Creta i allà a Creta, en un bosc magnífic de plàtans, aquests arbres que tenim aquí a Barcelona, però que en les ciutats no, però en els camps sí, que són aquelles que tenen els cinc, les, les fulles de cinc puntes, s'acumulen i formen uns gruixos preciosos, saps? Uns gruixos que a l'estiu t'estires allà, oh, fresquíssim, no? Doncs amb un, amb un bosc d'aquests, diu que Zeus es va transformar en si mateix, bueno, en part de si mateix. Eh? No us en fieu mai dels tios, eh, noies? <laughs> Sempre és un tros. Eh? Zeus es va enamorar d'Europa, Europa de Zeus i ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta una història d'amor, sexes, rialles, complicitats, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que va durar 250 anys que no us agafi complexa, eh, per cert, no, ni ho intenteu, eh, per cert, no intenteu 250 anys. Ara 90 està molt bé, eh, 50 també, eh, 70 anys també, bueno, també, 20 mesos també està molt bé, eh, un parell d'hores, eh, ja estem en una altra dimensió, eh, no, no, ara no us capfiqueu, jo, jo com Zeus, no, eh, <laughs> no. I ara, aquest moment, hi ha una escena dintre d'aquesta història que us explico en la qual Zeus arriba eh, un dia es presenta davant d'Europa i li diu Ah, mm. Eh. Me n'he d'anar, tia. Me n'he d'anar. He, de marxar, tia. He de marxar. No, ja... Ah, no, va dir... Eh, Europa ja, ja, <laughs> ja, ja, ja imaginava que algun dia ho diries, això. <laughs> Bé, bé, marxa, marxa quan vulguis. Ah, ah, ah, ah, mm, ah, mm, segur, sí, sí, marxa, ma. Eh, em fas un petó, sí. Mm, mm, Ostres, Ets una tia molt guapa, eh? De veritat, tens molt bon rotllo, tia, eh? Tens molt bon rotllo. I se'n va anar Zeus a fer més mitologia, si no s'haguessin acabat els llibres, eh? M'enteneu? I ella es va quedar a Europa. Però no que Déu no us penseu pas que es va quedar trista i desconsolada, no. Potser estava fins aquí ja d'aquest nòvio de 250 anys, saps? No, més que res era una dona que havia fet moltes relacions amb, amb, a Creta, inclús va, va acabar, va acabar casant-se amb, el, amb, amb el rei local. Ell havia tingut tres fills, que són Minos, Sarpador i Radamantis. Bé, si ara continués amb aquesta història estaríem uns 45 minuts més, eh? <laughs> que, però no, ho deixarem aquí. Només una consideració molt curiosa. Mireu, en mitologia hi han tres tipus de personatges. Els déus, els semideus i els humans. Nosaltres també estem a la mitologia, no? Els déus van i venen de l'Olimp, mira, s'ho passen bé. Els semideus han de fer mèrits per arribar a l'Olimp, i alguns ho aconsegueixen. I els humans, doncs no. Els humans, per més mèrits que fem, no anem a l'Olimp. No veu? Anem, ens morim i ens enterrem. I normalment amb un personatge com aquest, Europa, doncs, que, era, que era conegut, trobaríem escrit molt clarament com va morir, on va morir i com va ser enterrada i on és, on és enterrada. I no, no hi trobat res. Ni a internet, que s'ho inventa tot, sabeu? No hi trobat res. Per tant, si algun dia ho trobeu, si plau, m'ho escriviu, eh? I, i jo que miraré l'espectacle, d'acord? Eh? Però, i, i, i la gràcia és que aquesta Europa no la tenim morta, la tenim aquí vivint, no? I, i, i estaria bé no? que encara estigués vi, visquem per aquí, doncs perquè ens ajudaria una mica a acabar de fer això que tenim que fer. Gràcies. Gracias.